こんにちは海のひとときです今回は餌の付け方に焦点を当てて動画を撮影してみました本命に餌を届けたいけど餌取りに餌を取られてしまうとかそもそも餌ってどうつけたらいいんだろうとかそれらのことを水中映像と一緒に説明していけたらいいかなと思っております是非最後までご視聴いただけると嬉しいです 初心者の方でもできるように簡単なタックルを揃えていますダイソーの竿とリールがセットになったもの巻き餌を巻くための被尺浮きから針までがセットになったもの付け餌の置き網となっております こちらの玉浮きセットは外して結ぶだけの非常にシンプルなものですつけ餌は好みがありますが自分はよくこれを使います保存が効いて手が汚れないのでこれは非常に便利です まずはじめは尻尾を取りまっすぐエビをつけた形になりますドローンが近づいても逃げないぐらい活性が高い状態ですどうやらイスズミの稚魚やマダイは餌を見切ってるように見えますね 他の小魚が寄ってきました餌が魚の個体の割には大きいのでこのようについばむように餌を食べていますここでは小魚の餌食になってしまいました この駒は前回でもお見せした通りベラですベラからの小魚が集まってきて瞬間で餌がなくなってしまいましたやはり針に対して餌のサイズが大きいのと針からはみ出している部分が大きいので このように魚についばまれると餌がすぐなくなってしまうように見れますこのコマではマダイが餌を加え移動していきます ただ加えた状態なのでしっかりと針がかりはしませんでした一飲みできる魚のサイズであればいいんですがこのような小さな魚だとどうしてもついばむだけになり針がかりは難しそうに見えます。 次にお見せするのはこのように頭と尻尾を取り針の形状に合わせて餌をつけてみた形です。早速先ほどの餌の付け方と違ってメリットとしてはこのように魚についばまれるんですが餌持ちがいいというところです。 これだけ小魚に囲まれた後でもしっかりと魚がバイトするほど餌が残っていたようですどうやらベラもちょっと苦戦してるみたいですねこちらは小魚が食べている合間を見計らってメジナがバイトする瞬間です しっかりと本命がすることができました。左から落ちてくる餌にちょっと価格外になっちゃうんですがマダイが一発でバイトしました。 小さいのでリリースします。少し活性が低くなってきたのか食いしぶってきたので少し手間ですがむき身にして水中で撮影をしてみます。 反応は良さそうです2尾のマダイが餌を取り合っているように見えますねこれもまた早い段階でフォール中にマダイが餌を加えました いいアングルでバッチリの映像です加え込みはいいんですが皮を剥く分若干身がもろくなってしまうので針から外れることもたまにあったりはします 魚の活性が低い時や食い込みが浅い時はこのむき身にして多少手間になってしまいますが1個この手段を覚えておくといいかもしれません割と全体的に餌に食いつく瞬間は取れたんですがこのむき身が一番おそらく好反応だったんじゃないかなと思います。 最後にマダイがむき身で1匹釣れておしまいになりますいかがだったでしょうか初心に帰って餌の付け方から見てみると割と新たな発見がいろいろとありました思うようになかなか釣れない時にこの動画を思い出してもらって 餌の付け方を工夫してみてもいいかもしれませんねこの動画が参考になったよという方は是非高評価をお願いいたしますまた気軽にコメントもお待ちしておりますので是非お願いいたしますでは今回もご視聴ありがとうございました